Imagina un animal que podes conxelar ata case o cero absoluto. Cocer a máis de 150 graus, irradiar con rayos X, gamma, alfa, ultravioleta... Deixar sen comer 10 anos, ou someter a unha presión seis veces maior da que existe na fosa das Marianas. E aínda así, seguir vivo. O difícil non imaginalo, senón crer que, de feito, este animal existe e convive con nós. Chámanse tardígrados e constitúen un filo propio con alo menos de 700 especies diferentes. Teñen oito patas dotadas de garras ou ventosas para aderirse a superficies. É un aparato bucal con forma circular acompañado de dúas estructuras punzantes chamadas estiletes, que utilizan para alimentarse de vexetais, xa que a maioría son herbívoros. Miden entre medio e un milímetro e poden atoparse a elevadas altitudes no Himalaya, a grandes profundidades no mar, en fontes termais, na Antártida ou no xardín máis próximo á túa casa, xa que o musgo e os liques son o hábitat habitual para eles. O seu descubridor, o alemán Johann Gutz, nomeounos originalmente como señores de agua, porque o seu movimento recorda a un oso nadando. Posteriormente, o biólogo italiano Spallazzani, o mesmo que axudou a refutar a teoría biolóxica da xeración espontánea, nos co nome de tardígrados, que en latín significa de paso lento. Actualmente descoñecense moitos aspectos deste pequeno animal, pero en 2007 puseronos a proba, enviando ao seu espacio, onde foron sometidos a temperaturas baixas extremas, ventos solares, valeiro exento de oxígeno, radiación, de todo. Logo truxeronos de volta e, sen máis, estaban como rosas. Un dos segredos destas criaturiñas é a criptobiosis. A criptobiosis consiste en reducir a actividade metabólica ata que se detén casi completamente, sendo difícil dicir se o organismo está vivo ou está morto. Acádase cando as condicións ambientais son desfavorables. Por exemplo, cando a temperatura é extrema, non hai oxígeno no ambiente ou non hai auga. No caso dos tardígrados, fanse unha boliña ata que a cousa mellora. Atopar tardígrados é moi sinxelo, pero necesitas empregar un microscopio ou unha lupa de laboratorio para poder velos, xa que son moi pequenos. O primeiro que tes que facer é rascar cunha navalla o musgo que atopes nas pedras, no chan ou nas codias das árbores e metelo nun recipiente. O segundo paso consiste en engadir auga ás mostras e esperar un par de horas a que se hidraten. Por último, só queda escorrer a auguiña para poder observala.